ፈንቅል እንዴት ተመሰረተ፣ ለምን ተመሰረተ የሚለው ለማብራት ሞክራለሁ። እንግዲህ የትግራይ ህዝብ እንደምታውቁት ኢትዮጵያዊ ነው። ኢትዮጵያን የመሰረተ ኢትዮጵያ ሲጠራ የትግራይ ህዝብ አብሮ የሚጠራ የራሱ ቋንቋ፣ ባህል፣ ስልጣኔ ያለው ህዝብ ነው። ባለፉት አመታት ባለፉት ጊዜያትም የተለያዩ ጭቆናዎች ደርሶት ልክ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የራሱን ትግል ሲያካሂድ የኖረ ህዝብ ነው። ስፔሻሊ ደግሞ የ17 ዓመት የትግል ታሪክ ላይ በደሙ ደማቅ ታሪክ ጽፎ ያለፈ ህዝብ ነው። ከኔ በላይ የሚያውቁ ታጋዮች እዛ ላይ ፓርቲሲፓንት የነበሩ ሰዎች አሉ። እንግዲህ የትግራይ ህዝብ 17 ዓመት ትግል ያደረገበት ዋና ዓላማ የሚባሉት ዲሞክራሲ ለማምጣት፣ እኩልነት ለማምጣት፣ መልካም አስተዳደር እንዲረጋገጥ፣ ልማት እንዲረጋገጥ ነው። 60 ሺህ ልጆቹን የሰዋው፣ 120 ሺህ ልጆቹን ያቆሰለው ግን ይህ ተረጋግጠዋል ወይ አልተረጋገጠም ነው ጥያቄው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ባለፉት 30 ዓመት የህወሀት አገዛዝ እነዚህ ነገሮች አልተመለሱም ብለን ነው የምናምነው እኛ ፈንቅል። በዚህ ሂደትም ባለፉት 30 ዓመታት ውስጥ በትግራይ ውስጥ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። በሰላማዊ ትግል፣ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የመኮር ድርጅቶች ነበሩ። ለምሳሌ አረና ትግራይ ይወሰዳል። አሁን ዶክተር አረጋው በርሄ የሚመሩት ትዴፓ አለ። በትግራይ ውስጥ ወደ አስር ፓርቲዎች የሚጠጉ አሉ። ህወሀት ግን ሁሌ አንድ አይነት ሀሳብ አለው። በሀሳብ የሚያምን ድርጅት አይደለም። ከሱን ሀሳብ ካፈነገጥክ በጠላትነት የመፈረጅ ልምድ አለው። አንተ የተለየ ሀሳብ ካቀረብክ የትግራይ ህዝብ ጠላት ነህ፣ ጸረ ልማት ኃይል እያለ ታርጋ በመለጠፍ ድርጅቶች ሲያሰቃይ እንደነበርና አሁንም ያ ነገር እንደቀጠለበት ሁላችን የምናውቀው ጉዳይ ነው። ስለዚህ ያ በሰላማዊ መንገድ ሲደረግ የነበረው ትግል ውጤታማ አልሆነም። ውጤታማ ሊሆን ያልቻለው የሰላማዊ ትግል ጥንካሬ በማጣት ሳይሆን በህወሀት አንባገነነት ነው። ለምን ህገ መንግስት የሚለው ሌላ ህወሀት የሚለው ሌላ ነው። በህገ መንግስታችን የተቀመጡ አንቀጾች አሉ። ማንኛውም ፓርቲ በሰላማዊ መንገድ መታገል ይችላል፣ የፈለገውን ሀሳብ ማራመድ ይችላል ይላል። ይሁን እንጂ በዚህ ህወሀት አልታደለም። የተለየ ሀሳብ ያቀረቡ ሰዎች ወደ እስር ቤት በመወርወር ይታወቃል። ለምሳሌ እኛም በሰላማዊ ትግል ያለፍንን አብዛኞቻችን እዚህ ያለን። እኔም እንደ ግለሰብ አረና ላይ ነበርኩ። በአረና ስንታገል ብዙ ግፍ ደርሰውብናል። ያው ከኛ በላይም የተገደሉም አሉ። መኪና ተገጭተው ብዙ መከራ የደረሳቸው ስለዚህ በእኛ እምነት የትግራይ ህዝብ የከፈለለት አላማ አልተሳካም። እስፔሻሊ በጥቂት ቡድኖች ተቀልብሰዋል ነው የምንለው። የወንድሞቻችን ደም ከንቱ ቀርተዋል ነው የምንለው። ለምን ወንድሞቻችን የመቱት የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያውነት ሆኖ እኩል ከብሔር ብሔረሰቦች በእኩልነት እንዲኖር ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ባይተዋርነት እንዳይሰማው እሱ መስራች እንደሆነ እንጂ ህወሀቶች እንደሚያስወሩት የውስጥ ንትርክት በማምጣት ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች በማጣላት እገለ ጠላት ነው፣ ትናንት እንደዚህ ያደርግ ነበር እየተባለ ዶክመንተሪ በመስራት ህዝባችን የኢትዮጵያውነት ስሜቱ እንዲተው በፍራቻ እንዲኖር ሁሌም ተከበብክ፣ ሁሌም ጠላት መጣ የሚል ፕሮፓጋንዳ እየነዙ ይገኛሉ። ስለዚህ ፈንቅል እንዴት ተመሰረተ? ፈንቅልስ ምንድን ነው ብንል ያው በተደጋጋሚ በሚዲያዎች ተናግረናል። ያው እንግዲህ ፈንቅል ማለት በአማርኛና በትግርኛ አንድ አይነት ትርጉም ነው ያለው። ፈንቅል ማለት አንድ የተደራጀ ኃይል ማስወገድ ማለት ነው። መፈንቀል ማለት ነው። በዚህ ላይ ሁለት ትርጉም ነው ያለው። ለምንድን ነው ፈንቅል ያልነው? አንድ ፈንቅል ያልነው አንድ በትግራይ ውስጥ ሁላችን በኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቅ ነው ጀግናው ሀይሎም አርአያ እሱን ለማስታወስ ነው። ቅጥያ ስሙ ነው ፈንቅል። በ17 ዓመት የትግል ታሪክ ላይ በነበረው ጀግንነት በሰራው ስራ ራያቶት እንዲሁም ወጀራቶት ፈንቅል ብለው ነው ስም ያወጡለት። ስለዚህ ሁላችን እንደምናውቀው ሀየሎምም በዚህ በፖለቲካ ሴራ ከተገደሉና ካጣናቸው ጀግኖች አንዱ ስለሆነ የታገለለት ዓላማ በጥቂት ሰዎች ከንቱ ስለቀረ እኛ ያን ግብ ለማድረስ ፈንቅል ብለን ተነስተናል ማለት ነው። ስለዚህ ፈንቅል ሁለት አይነት meaning አለው። አንዱ የተደራጀ ኃይል ማፊያ ቡድን ማስወገድ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የጀግናው በትግራይ ውስጥ ለሁላችን የሚያግባባን በሽረ ብትሄድ ሀየሎም ተወዳጅ ነው፣ ሑመራ ብትሄድ ተወዳጅ ነው፣ አጋመ ብትሄድ ተወዳጅ ነው፣ እንደርታ ብትሄድ ተወዳጅ ነው፣ ራያ ብትሄድ የባሰ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብትሄድም ሀየሎም ማርያም የማያውቅ የለም። ስለዚህ እኛ በእኛ እምነት ሀየሎም በፖለቲካ ሴራ ነው የተገደለው ብለን ነው የምናምነው። ለምን የራሱ ሂደት አለው። ከኔ በላይ የሚያውቁ ሰዎች አሉ፣ በህይወት አሉ። አንድ ቀን በታሪክ ያስቀምጡታል ብዬ አስባለሁ። አንድ ጀነራል ዝም ብሎ በአንድ ሆቴል አይገደልም። እንግዲህ አገዳደሉን ብቻ ሳይሆን የፍርድ ሂደቱም ትክክል አልነበረም። በምን መቼ የተፈረደ ገዳይ እንደት የሆነ የሚሉ ሀሳቦች የቀረቡ ነገር የለም። ስለዚህ እኛ ያ ጀግናችን መቼም ስም ስታወጣ በጀግና ስም መሆን አለበት ብለን ስላሰብን ፈንቅል ብለነዋል። ስለዚህ ፈንቅል እንዴት ተመሰረተ፣ ጽንሰ ሀሳቡ እንዴት መጣ ወደሚለው ስገባ ያው እንግዲህ ህወሀት ስትቃወም ሁለት አይነት አማራጭ እድል ነው የሚገጥም በትግራይ ውስጥ specially ኢትዮጵያ ውስጥም ነበረ። ወይ ወደ እስር ቤት ትወረወራለህ ወይ ትገደላለህ። እኛም እንዳጋጣሚ ሆኖ 2007 ዓመተ ምህረት ህወሓትን ስለተቃወምን በሰላማዊ መንገድ የሌለ ታርጋ ተሰጥቶን እስር ቤት ተወረወርና እስር ቤት በነበርንበት ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ የተቀጣጠለ አመፅ ነበረ። ያ አመፅ ህወሓትን ከአራት ኪሎ ያባረረ ቄሮና ፋኖ ኦሮ አማራ የሚል ጥምረት ሁላችሁም የምታውቁት ነው። ስለዚህ እኛም እዛ እስር ቤት ሆነን እየተደበቅን specially ኢሳት ቴሌቪዥን እናይ ነበር። በዛ እንቅስቃሴ ነበርና እና እድሉ ማውጣት እድሉ ከዚህ እስር ቤት መውጣት እድል ካጋጠመን ልክ እንደዛ አይነት እንቅስቃሴ የትግራይ ህዝብ ያስፈልገዋል። የትግራይ ወጣት ከአማራ ወጣት ከኦሮሞ ወጣት አያንስም። ይህ ምርጫ የሚለው ህወሀት እቃ እቃ ጨዋታ ነው። ምክንያቱ ሁሌ እንዳጭበረበረ ነው። መቶ percent አሸነፍኩ የሚል ድርጅት ከእሱ ጋር ምርጫ መግጠም ማለት የማይሆን ነገር ነው። ስለዚህ ፈንቅል ብለን መጀመሪያ እስር ቤት ሀሳቡ አመጣነው። እስሪ ቤት ከእስሪ ቤት ከወጣም በኋላ ህይወት ወደ የፊናችን መራችን። ግማሾቻችን ወደ ውጭ ወጣን፣ ግማሹ ደግሞ እዚህ ቀረ። ከዛ ማህበራዊ ሚዲያ ተሰባሰብና ያ እንቅስቃሴ እናምጣው ብለን ፈንቅል ብለን መሰረትን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢትዮጵያውያን ተቀበሉት፣ የትግራይ ህዝብ ተቀበለው፣ የትግራይ ወጣት ተቀበለው። ስለዚህ አመሰራረቱ ከሶስትና ሁለት ዓመት በፊት የተመሰረተ ነው። ስለዚህ ፈንቅል የተመሰረተበት ዋና ዓላማ አንድና አንድ ብቻ ነው። ለሰላሳ ዓመታት ለአርባ አምስት ዓመታት በትግራይ ህዝብ ጫንቃ ተጭኖ ያለው ዲክታተር የማፊያ ቡድን የሰፈር ስብስብ የስብሃት ዳይናስቲ የሆነውን ህወሓት ከስልጣን በማስወገድ ትግራይ በኢትዮጵያ ስር ሆና ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ የሆነ መንግስት መመስረት ነው እኛ ዓላማ። ፈንቅል ፖለቲካ ድርጅት አይደለም። እኛ የኢኮኖሚ ፖሊሲ የፖለቲካ ፖሊሲ የለንም። አሁን የእኛ ፖሊሲ አጀንዳ አንድና አንድ ብቻ ነው፣ ህወሀትን ማስወገድ። ምክንያቱ ህወሀት ሳይወገድ ስለ ፖለቲካ መታሰብ አይቻልም፣ ስለ ኢኮኖሚ መታሰብ አይቻልም፣ ስለ ህዝቦች አብሮ መኖር መታሰብ አይቻልም። ስለዚህ እኛ ዋናው primary goal ኣችን ዋና ዓላማችን የኢትዮጵያ ጠላት ኢትዮጵያ አንድ እንዳትሆን ኢትዮጵያን ለማፈራረስ አሁንም ተግቶ እየሰራ ያለ ህወሓትን ማስወገድ ነው። ይህና ይህ ብቻ ነው። ስለዚህ ፈንቅል የተመሰረተበት ዋና ዓላማ ይህ ነው። ምን ምን ሰራን እስካሁን? እነሱ እንደሚሉት በ social በማህበራዊ ሚዲያና በየሚዲያው እየወጣን ስለ ፈንቅል መናገር ብቻ አይደለም። ትግራይ ውስጥ ተሞክሮ የማያቅ ትግራይ ውስጥ ተደርጎ የማያቅ አይነት እንቅስቃሴ ነው እያደረገ ያለው ፈንቅል። አብዛኞቻችሁ የሚዲያ ሰዎች የምታውቁት ነው። ወደ ተግባር ከገባንበት ከስድስት ወር በፊት ጀምረን ትግራይ ውስጥ የትግራይ ህዝብ በጣም የሚያሳዝናችሁ ነገር ስሳ ሺህ ልጆችን ሰውቶ መቶ ሀያ ሺህ ልጆችን አቁስሎ ሰልፍ አይፈቀድለትም የትግራይ ህዝብ። በህገ መንግስታችን አንቀጽ ሰላሳ ሰላማዊ ሰልፍ መብት ነው፣ ዲሞክራሲያዊ መብት ነው። የትግራይ ህዝብ ግን ልጆቹን ሰውቶ ያን መብት እኮ አልተረጋገጠለትም። የትግራይ ህዝብ ህወሀት ለመደገፍ ብቻ ነው ሰልፍ የሚፈቀድለት። ህወሀት ለመደገፍ ብቻ ነው ሰልፍ የሚፈቀድለት። በትግርኛ ዋዕሮ ማለት የሴት አንበሳ ማለት ነው። እነዛ ጀግኖች ግን በትጥቅ ትግሉ ግን ስንት ተአምር የሰሩ ስንት ጀግንነት የሰሩ ናቸው። አንድ የጸጥታ ኃይል ግን ትግራይ ውስጥ አምሳ ሴቶችን ደፈረ አድድ አሮ ያን ድምፃችን እናሰማ ብለው ሲወጡ ሴቶችን ተከለከሉ። ትግራይ በእኛ እምነት የምድር ሲኦል ነች ለካድሬዎች ለስብስቦች የተመቸች ለትግራይ ህዝብ ግን አመቄላ ነች። ትግራይ ህዝብ አልተመቸውም። በሰላሳ ዓመት ውስጥ ብሔራዊ ውርደት ደርሶታል። ያ በስራ በታታሪነት የምታወቀ ህዝብ አሁን በለማኝነት ነው የሚታወቀው። አዲስ አበባ ውስጥ የሚለምነው የትግራይ ተወላጅ ነው። በጣም ዝቅተኛ የሆነ ስራ የሚሰራው የትግራይ ወጣት ነው። ጨርቅ የሚያዞረው የትግራይ ወጣት ነው። እነሱ እንደሚሉን 11 percent አደግን፣ መንገድ ሰራን የሚሉት እነሱና ዘመዶቻቸው በእነሱ ኔትወርክ በተያያዙ ሰዎች ስለተለወጡና ስላደጉ የትግራይ ህዝብ አደገ ማለት አይደለም። እኛም ያ ጥያቄ አንግበን ነው የተነሳነው። እውነት ለመናገር ብነግራችሁ ትግራይ ውስጥ አሁን ከኢትዮጵያ ሙሉ ከፍተኛ ድህነት ያለው ትግራይ ውስጥ ነው። ሶስት ነጥብ ስምንት ራሳቸው ባመኑት ሶስት ነጥብ ስምንት የትግራይ ህዝብ በ safety net ነው የሚኖረው። አስር ኪሎ ወይ አይራብ ወይ አይጠግብ እየተሰጠው ነው የሚኖረው። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ከፍተኛ የስደት መጠን ትግራይ ውስጥ ነው። በዚህ ሰዓት በአሁኗ ደቂቃ ሳዑዲ አረቢያና የመን 42 ሺህ የትግራይ ተወላጆች ራቁታቸውን በ44 ዲግሪ ሴልሺየስ ታስረው ይገኛሉ። እነዚህ ግን የትግራይ ሚዲያዎች ድምፅ ሆነው አያጡም። የትግራይ ህዝብ ግን የትግራይ ሚዲያ ለእነዚህ ድምፅ ሆኖላቸው አያውቅም። እነ ድምፅ ወያነ፣ እነ ትግራይ ቴሌቪዥን የህወሓት ልሳን ናቸው። የትግራይ ህዝብ ልሳን ሆነው አያውቁም። እኛም ያ ነው እንድንታገል ህይወታችን እንድንሰጥ እየታገልንበት ያለ አላማ ይህና ይህ ብቻ ነው። ስለዚህ ፈንቅል እነዚህ ነገሮች ለማስተካከል ነው የተነሳው። ህወሀትን በዚህ ምድር እስካለ ስለ ሚዲያ ነፃነት፣ ስለ ዲሞክራሲ፣ ስለ ህዝቦች አብሮነት ማውራት አይቻልም። አሁንም እዛች እዛች ኮሽታ የሚፈጠረው በሙሉ ማዘዣቸው አክሱም ሆቴል ነው፣ ፕላኔት ሆቴል ነው። በእኛ እምነት በእርግጠኝነት። ስለዚህ ፈንቅል የወጣቶች አደረጃጀት እንቅስቃሴ ነው። ዋና ዓላማችን ደጋግሜ እንደምናገረው አሁን እኛ ግራ ሲያጋቡን አንዳንዴ ወልቃይት ራያ ምናምን ይላሉ። እኛ ስለሱ አይመለከተንም። ወደዛ ለመግባት መጀመሪያ ወደ ሁሉም ድርድርና ንግግርን እንኳን ለመግባት ህወሓትን ማስወገድ አለብን ብለን ነው የምናምነው። ህወሓት እስካልተወገደ ድረስ የተለያዩ አይነት ጥያቄዎች፣ የተለያዩ ሀሳቦች ሊራመዱ አይችሉም። ምክንያቱም ህወሓት አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚባል አስተሳሰብ አለው። በዛ የተጠመቁ ናቸው። አብዮታዊ ዲሞክራሲ ማለት ምን ማለት ነው? ጀርባህ ምን ቦታ እንደሚያሳምም እኔ ነው የማክልህ ነው የሚልህ። የእኔ ጀርባ እኔ የማውቀው የት ቦታ እንደሚያሳምመኝና የት ቦታ መታከክ እንዳለበት። ህወሓቶች ግን እንደዛ ናቸው። የትግራይ ህዝብ ጀርባ የት ቦታ እንደሚያውቀው እኛ ነው የምናውቀው። ይህ አስተሳሰብ ከያዘ ድርጅት ይህ አስተሳሰብ ከተጠመቁ ሰዎች በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብለህ መነጋገር አይቻልም። ስለዚህ እንዴት መወገድ አለባቸው? ህዝባዊ እምቢተኝነት በመፍጠር ወጣቶችን በማደራጀት ልክ ቄሮና ፋኖ እንዳደረገው በትግራይ ውስጥ ማስወገድ ይቻላል። ይቻላልም ብቻ ሳይሆን ወደ ተግባር ገብተን አሳይተናል። በትግራይ ውስጥ ተደርገው የማይደረግ እንቅስቃሴ እኮ ተደርገዋል። ቆራሪት ወልቃይት ላይ ሶስት ቀን ሙሉ መንገድ ተዘግተዋል። ትናንት ወጀራት ተዘግተዋል። ማይ ሐንሳ ሽረ ላይ ዘጠኝ ቀን ተዘግተዋል። የፒሲፉል ቫዮለንስ ነው። ስለዚህ ፈንቅልም አሁንም ወደ ተግባር የምንገባበት ቀን ነው ዛሬ። ትግላችን ወደ ላቀ ደረጃ የሚሸጋገርበት፣ ትግላችን ፍሬ የሚያፈራበት፣ ህወሓት የምናስወግድበት ቀን የቀረበ በሆኑ የጠራ ነው press conference ነው ማለት ነው። እና ፈንቅል አሁንም ተደራጅተዋል። ፈንቅል ምን ይጠብቃል? ከኢትዮጵያውያን የሚጠበቀው ምንድን ነው? ሁሌ ደጋግመን የምንናገረው አንድ ቃል አለ። እኔ ሁሌ ደጋግሜ አይሰለቸኝም። ህወሀት የጋራ ጠላታችን፣ የኢትዮጵያ ጠላት ህወሀት ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም አሳልፎ የሚሰጥ ህወሀት ነው። ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች የሚሰራ ህወሀት ነው። ስለዚህ ትግራይ ህዝብ ህወሀት እየበደለው ትግራይ ውስጥ ህወሀት እስካለ ድረስ ኢትዮጵያ ሰላም አትሆንም። ሁላችን ግዴታ አለብን። የፈንቅል ግዴታ የትግራዋይ ግዴታ ብቻ አይደለም፣ የኢትዮጵያውያን ግዴታ ነው። ያው ብዙ ሰዎች አላችሁ ከኔ በላይ የምታውቁ። ይቺ ሀገር በደንብ በአጥንት የተገነባች ሀገር ነች። እነሱ እንደሚሉት እንደነሱ እንደሚያወሩት አይደለም። እነሱ በአደባባይ መጽሐፋቸው አትመው ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አጼ ምኒልክ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት የፈጠሯት ሀገር ነች ብለው ጽፈዋል። ዶክተር ሊያግዘኝ ይችላል። 1976 ዓመተ ምህረት ጠቅላይ ቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የጻፉት መጽሐፍ ላይ አለ። ይህ ሶስት ሺህ ዓመት ታሪክ የሚባል ውሸት ነው ብለው ኢትዮጵያውነት የካዱ መሪዎች አሉ። ግን አይደለም ትክክለኛው ኢትዮጵያ የሶስት ሺህ ዓመት ታሪክ ከዛ በላይ ያላት ሀገር በደምና በአጥንት የተገነባች የአፍሪካ ተምሳሌት የነፃነት ተምሳሌት የሆነች ሀገር ነች። ስለዚህ ፈንቅልም በኢትዮጵያ እውነት አይደራደር። የትግራይ ህዝብ ጥቅም በኢትዮጵያ ስር ይረጋገጣል ብሎ ነው የሚያምነው። የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ መስራች ነው። የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ የሚነጥለው ኃይል የለም፣ ሊኖርም አይችልም። ኢትዮጵያውነት እኮ በተለያዩ ጊዜ አስመስክረዋል። የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያን በድሮ ጊዜ በባዕድ ጊዜ ስትወረር ደሙ ለግሰዋል። ጉንደት፣ ጉራ አፄ ዮሐንስ ከግብጾች ገጥመዋል። መተማ አንገቱ ሰጥተዋል አፄ ዮሐንስ። እነሱ የውሸት ንትርክ እያመጡ ለህዝቡ አሁን ቢያስተምሩ። ስለዚህ ፈንቅል ይህ ዳር ለማድረስ ላይመለስ ተነስተዋል። ኢትዮጵያውያን ከጎናችን በመሆን ድጋፋችሁ እንድትቸሩንና እንቅስቃሴያችን ከዛሬ ቀን ጀምሮ ያው ጀምረነዋል ወደ ላቀ ደረጃ እንደሚሸጋገርና በእርግጠኝነት እኛ ልንሞት እንችላለን። የተለያዩ ሙከራዎች እያደረጉልን ነው። እንኳን እኛ ተራ ሰዎች ለዚች ሀገር ስንት የሰሩ ጀግኖች ሙተዋል። ጀግና ይሞታል። ምንም ማለት አይደለም። ሞት ታሪክ ሰርተህ መሞት የአባቶቻችን ነን። እነሱ አሁንም እየተናኮልን ነው። የተለያዩ ሙከራዎች እያደረጉብን ነው። ነገ ጠዋትም ሊገድሉን ይችላሉ። ግን ሀሳብ ካለ ያ ሀሳብ ወደኋላ አይመለስም። ሰው በሰው እየተተካ ነው የሚሄደው እንጂ ዛሬ ይስሐቅ ወይ ሚኪ ወይ የማነ ስለተገደለ ፈንቅል ወደ ኋላ ይመለሳል ማለት አይደለም። እንዳውም ለኢትዮጵያ መሞት ክብር ነው። እኔ የታሪክ መምህር ነኝ። ብዙ ጀግኖች ምተውላታል ይች ሀገር። እነሱ እንደሚያስወሩት የውሸት ታሪክ ሳይሆን እንደነሱ ባንዳ የሚሉን ሳንሆን እኛ የባንዳ ልጆች አይደለንም። እኔ የባንዳ ልጅ አይደለሁም። አያቴ ቅድመ አያቴ አድዋ ላይ ለኢትዮጵያ ብሎ የሞተ በኢትዮጵያውነቱ የማይጠራጠር ነው። እንግዲህ ስለዚህ ኢትዮጵያውያን አግዙን። ፈንቅል ተጀምረዋል። እንቅስቃሴው ቀጥለዋል። በእርግጠኝነት አንድ ቃል የምገባላችሁ፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ ህወሀት ይወገዳል፣ ሰላማችን ይመለሳል፣ አብሮነታችን ይመለሳል። የተነፈግነው ፍቅር፣ የተነፈግነው አንድነት ሆን ብለው እንድንጠራጠር ያደረጉን ተማምነን የምንኖርባት አገር እንደምትሆን ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። አመሰግናለሁ። ብዙ ዘመን እንደታገለ ሽማግሌ አንዳንድ ነገሮች ለማካፈል እወዳለሁ። በአራት ነጥቦች ላይ ሀሳብ ልስጥ አጠር አጠር አድርጌ። አንደኛ በኢትዮጵያ ያለው አሁን ትልቁ ቅራኔ ምንድን ነው የሚለው ነው። ሁለተኛው ጦርነት እያሉ የሚቀሰቅሱ ኃይሎች ለምንድን ነው? ሶስተኛ በዚህ በጦርነት ቅስቀሳ መሀል ምርጫ የሚሉ ደግሞ ለምንድን ነው? አራተኛ መገንጠል የሚባለው ዝባዝንቅ የሆነ ሀሳብ ምንድን ነው ትርፉ በሚሉት ነጥቦች ላይ አስተያየት ልስጥ። ጊዜ ባልሻማ የፈንቅሎች ጊዜ ባልሳማ አጠር አጠር አድርጌ ነው የማቀርባቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትልቁ ቅራኔ አሁን በለውጥ ፈላጊና በለውጥ አደናቃፊ ኃይሎች መካከል ነው። በጥቅሉ ሲታይ ኢትዮጵያ እንደምታውቁት ለብዙ ዘመናት ላለፉት ስርዓቶች የጭቆና ስርዓት ነው የነበረው። አንድም ጊዜ የኢትዮጵያ ሕዝብ መብቱ ተጠቅሞ ፍትህ አግኝቶ እድገት አግኝቶ በልጽጎ አገሩ ላይ ኮርቶ ተንደላቆ የኖረበት ጊዜ አልነበረም። በሙሉ ስርዓቶች ያለፉት ስርዓቶች የጥቂቶች ነበሩ። የህወሀት ኢህአዴግም የጥቂቶች ስርዓት ሆኖ አምባገነንነት አንግሶ ድህነት ያው ሲገለጥ ነበር በነ መምህር የማነ ከሰዎች በታች ከድህነት ወለል በታች የሚኖረው ህዝባችን ብዙ ነው። ከኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ የሚበዛው ትግራይ ውስጥ ያለ ነው። ይሄ በአሃዛ የሚረጋገጥ ነው። ስለዚህ ይህንን ስርዓት ለመለወጥ ለውጥ መጣ። ሁሉም የሚያሳትፍ ሁሉም እንደ የፈለገው ሀሳብ ሊያንሸራሽር የሚችል ሁሉም ተደራጅቶ ለለውጥ ሊተጋ ሁሉም በሆነ ባልሆነ የማይታሰርበት፣ የማይገረፍበት፣ የማይገደልበት ስርዓት እንፍጠር የሚል የህወሓት ኢህአደግ አምባገነንነት ያንገፈገፈው ለውጥ በኢትዮጵያ ህዝቦች፣ በኢትዮጵያ ወጣቶች መጣ። ስለዚህ ይህንን ለውጥ ያልፈለጉ ኃይሎች እንደ ድሮ ለመቀጠል የሚፈልጉ ኃይሎች ደግሞ የለም መቆም አለበት ይሄ ለውጥ ብለው ተግተው እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉት። ስለዚህ ትልቁ ቅራኔ እኔ እንደማየው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ቅራኔ በለውጥ ፈላጊው ኃይልና በለውጥ አደናቃፊው ለውጥ እንዳይመጣ የሚገታ ኃይል መካከል ነው። ወደ ድሮ ሊመልሰን በሚፈልግና ወደፊት ሊሄድ የሚፈልግ ኃይል መካከል ነው ትልቁ ቅራኔ። ሌሎች ችግሮች በዚህ ቅራኔ መሀል የተንጠለጠሉ ናቸው። ስለዚህ አሁን ሚናችንን መለየት አለብን። ወይ ከለውጡ ጋር ወደፊት እንራመድና ለሀገራችን ለህዝባችን መፍትሄ እንፈልግ፣ ወይ ወደ ኋላ እንመለስ፣ ወደ ነበርንበት የአምባገነንነት ስርዓት እንመለስ ብለን እዛ ላይ መሰለፍ። ታሪክ የራሱ ጉዞ አለው፣ የእድገት ጉዞ አለው። ይሄ ወደ ኋላ ሊመልስ የሚፈልግ ኃይል ሁሉ ጊዜ ይፈጃል እንጂ ወዳቂ ነው። እየወደቁም እያየናቸው ስለዚህ ይሄ ትልቁ ቅራኔ ተገንዝበን በዚህ ቅራኔ መካከል ሰልፋችን ማሳመር አለብን። አንድ ነጥብ። ሁለተኛው ነጥብ ጦርነት ተከባሃል፣ የትግራይ ህዝብ ተከባሃል፣ በምስራቅ <clears throat> የአፋር ኃይል በደቡብ የፌዴራል ኃይል፣ በምዕራብ የአማራ ኃይል፣ በሰሜን የኤርትራ ኃይል ከቦሃል፣ ሊወጋህ ነው፣ ተነስ እያሉ በሌለ ጠላት ጠላት ፈጥረው ጠላት ቀርጸው ህዝቡን እያነሳሱት ነው ያሉት። በዋጃና በቆቦ አካባቢ ምሽግ ቆፍረዋል። በየአካባቢው 250 ሺህ የሚሆን ወጣት ስራ እንደ መፍጠር ትምህርት እንደ መፍጠር ያንን ስራ አጥነቱን exploit አድርገው ተጠቅመው ና ደሞዝ አለ ና ተሰለፍ እያሉ የ13 ዓመት እድሜ ያላቸው ልጆች እያስታጠቁ ለጦርነት እየጋበዙ ነው ያሉት። ከማን ጋር እንደሚ ሊዋጉ እንደፈለጉ ግን ተአምር ነው። ለመዋጋት የተዘጋጀ ኃይል የለም። ስለዚህ አላማው ምንድን ነው ነው ይሄ የጦርነት ቅስቀሳና አላማ እዛ ውስጥ ቁጭ ብለው እዛ ውስጥ ተወሽቀው ለመኖር ያቀዱት ስለሆነ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ይሄ ሴራ፣ ይሄ ተንኮል፣ ይሄ አውዳሚ ቅስቀሳ በየፈርጁ እንዲታገለው አሳስባለሁ። ሶስተኛ በዚህ መሀል ምርጫ እናካሄዳለን ደግሞ ይላሉ። መብታችን ነው፣ የክልል ምርጫ እናካሄዳለን ይላሉ። ከሩቁ ሲታይ ምርጫ ማድረግ ምን አለበት የሚባል እሳቤ ሊመጣ ይችል ይሆናል። ነገር ግን በተንኮል የተለወሰ መሰሪ ዓላማ ያለው ነው ይሄ ያሁኑ ምርጫ። እውነት ምርጫ ቢፈልጉ ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት እነሱ ባረቀቁት ህገ መንግስት የምርጫ ቦርድ አቋቁመዋል። ቀደም ብለው በአንቀጽ መቶ ሁለት መሰረት በሀገሪቱ ውስጥ በሀገር ደረጃ ይሁን በክልል ደረጃ ይሁን መካሄድ ያለበት ምርጫ ምርጫ ቦርድ ያካሂድ ብለው ራሳቸው እጃቸው አውጥተው በህገ መንግስቱ መሰረት ምርጫ ቦርድ አቋቁመዋል። ሌላ አካል ምርጫ ሊያካሂድ አይችልም በህገ መንግስቱ መሰረት ይህንን ጥሰው የራሳቸው ምርጫ እያካሄዱ ይገኛሉ። ይሄ ምርጫ እንግዲህ ምርጫ ከተባለ ከወጣለት እንግዲህ ማንም ሰው በእድርም ምርጫ ሊያካሄድ ይችላል። በጉልትም አካባቢ ምርጫ ሊያካሄድ ይችላል። እንደሱ አይነት ምርጫዎች ሊሆኑ ይችላሉ እንጂ ህገ መንግስቱ የሚፈቅደው ህጉ የሚፈቅደው እነሱ የፈረሙበት ህገ መንግስት እነሱ የተስማሙበት ህገ መንግስት ምርጫ ግን ሊሆን እንደማይቻል መታወቅ አለበት። አላማው ግልጽ ነው። ምርጫ አካሂደዋል የትግራይ ህዝብና የራሱን ውሳኔ ስለወሰነ ተነጥሎ ከሌላው ኢትዮጵያዊ ወገኑ ተነጥሎ የራሱ ውሳኔ ስለወሰነ የራሱ የግል አስተዳደር ፈጥሮ እነሱ ዲፋክቶ ስቴት ይሉታል። የተነጠለ መንግስት ማለት ነው ዲፋክቶ ስቴት መሰረተ ብለው ለማወጅ ያሴሩት ሴራ ነው። ስለዚህ አላማቸው ለመገንጠል ነው። እንግዲህ ወደ አራተኛው ነጥቤ ልምጣ። መገንጠል ምንድን ነው? ድሮ ተማሪዎችንን የራስን እድል በራስ የመወሰን እስከ መገንጠል ድረስ መብት ነው እንል ነበር ብለናል። ነገር ግን እያደግን ስንሄድ እያየነው ስንሄድ መገንጠል ምንድን ነው? ጥቅሙስ ምንድን ነው? ፋይዳው ምንድን ነው? እያልን ስንሄድ ግን ፋይዳ የሌለው ዋጋ የሌለው ተልካሻ ሀሳብ መሆኑ እየተገነዘብ መጥተናል። መገንጠል ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እጃችን ብናይ አምስት ጣቶች አሉት። ተባብሮ ቁም ነገር ይሰራል፣ ይወጣል፣ ይወርዳል፣ ይጽፋል፣ ይፈጥራል። እያንዳንዱ ከገነጠል ነው ግን ደምዳማ ነገር ነው የሚሆነው። ምንም ሊሰራ አይችልም። ምናልባት ሊያፈርስ ይችል ይሆናል እንጂ ቁም ነገር ሊሰራ አይችልም። ስለዚህ መገንጠል ይሄ ማለት ነው። መገንጠል ማለት ማነስ፣ ትንሽ መሆን፣ መራቅ ማለት ነው። በመገንጠል የሚፈታ ችግር የለም። በመገንጠል የሚፈታ ችግር ቢኖር ኖሮ ኤርትራውያን ወንድሞቻችን ዛሬ በብልጽግና በዲሞክራሲ በእኩልነት እናያቸው ነበር። መገንጠል መፍትሄ ቢሆን ኖሮ ደቡብ ሱዳን ፍትህ እናይ ነበር። መገንጠል ቁም ነገር ቢኖረው ኖሮ የተገነጠለችው ሰሜን ሶማሊያ እድገት እናይ ነበር። መገንጠል መፍትሄ ሊሆን አይችልም። መፍትሄ ሊሆን የሚችለው ችግር የፈጠረውን ነገር አንጥሮ አውጥቶ ለነዛ ችግር ተባብሮ ተደጋግፎ ጠንክሮ ፍትህ ማምጣት ነው። እነሱም ዲሞክራሲ፣ ፍትህ፣ እድገት ይሄ ነው ማንም ሰው የሚፈልገው። እኩልነት ይሄ ነው ማንም ሰው የሚፈልገው። እነዚህ ደግሞ በተባበረ ክንድ ሊፈቱ ይችላሉ ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ ህወሀት እየተከተለ ያለው አላማ ተነጥሎ ብቻ ሳይሆን የተነጠለ ዲፋክቶ መንግስት ፈጥሮ ለመቀጠል ነው። ይሄ ለማሳካት ደግሞ ኢትዮጵያን ማናጋት፣ ኢትዮጵያን ማፈራረስ፣ ኢትዮጵያን ማዳከም እንደ እቅድ ይዞታል። ምክንያቱም ጠንካራ ኢትዮጵያ ካለች የተገነጠለ ዓላማው ግብ አይመታም የሚል እሳቤ ስላላቸው ይሄ እሳቤ ከነ ግብፅም ያገናኛቸዋል፣ ከሌሎች የውጭ ኃይሎችም ያገናኛቸዋል። ይህንንም ጠንቅቀን ማወቅ ያለብን ይመስለኛል። ስለዚህ አሁን ፈንቅሎች ይህንን የህወሀት ሂደት አካሄድ የህወሀት አመራር መሰሪ ስራ ከሁላችን በበለጠ ጠንቅቀው አውቀው መፍትሄ ለመፈለግ በወጣት እድሜያቸው በመንቀሳቀሳቸው በሁላችንም ዘንድ የኢትዮጵያ አንድነት በሚፈልግ የኢትዮጵያ እድገት የሚፈልግ የኢትዮጵያ ብልጽግና የሚፈልግ የኢትዮጵያ መግነን የሚፈልግ ማንም ሰው ሊተባበራቸው፣ ሊረዳቸው፣ አይዟችሁ ሊሏቸው ይገባል። በዚህ በተባበረ ትግል ኢትዮጵያ እንደገና ትንሣኤዋን ታያለች፣ ትበለጽጋለች፣ ታድጋለች፣ ለሌላም ትተርፋለች። አመሰግናለሁ። የራያ ህዝብ ጥያቄ መመለስ ነበረበት። የራያ ህዝብ ምን ይፈልጋል፣ የራያ ህዝብ ምንድን ነው ፍላጎቱ፣ አላማ ምንድን ነው ትግላችን የሚለውን ላለፉት ሁለት አመታት በተለይ ስበራያ በሚል የወጣት አደረጃጀት ፈጥረን ስንንቀሳቀስ ቆይተናል። በዚህም ከፍተኛ የሆነ ጥፋት ተፈጽመዋል። በተለይ ስበራያ በየጊዜው ካሉበት እየታደኑ ሲታሰሩ፣ ሲገደሉ፣ ሲሸማቀቁና ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊ ጥሰት ሲፈጸምባቸው ቆይቷል። በዚህም በተለይ ከአንድ ዓመት አካባቢ 17 ወንድሞቻችን ናቸው በተለይ ራያ አላማጣ ላይ አስፓልት ላይ በጠራራ ፀሐይ ነው የተገደሉት። በዚህ በስበራያ የትግል እንቅስቃሴ ሂደት በርካታ ከ2100 በላይ ወጣቶች የስበራያ ወጣቶች በዚህ ሰዓት በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች በእስር እየማቀቁ እየተንገላቱና ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊ መብት እየተፈጸመባቸው ነው ያሉት ሰብአዊ መብት ጥሰት ከሁለት መቶ በላይ ወጣቶች አካለ ጉዶሎ ሆነዋል። በዚህ ሰዓት ባለፉት በሁለት ዓመት የትግል ሂደት የተፈጠረው የትግል ሂደት በርካታ ወጣቶች በተለይ ስበራያዎች ቀያቸው ጥለው ካደጉበት ከተወለዱበት ቀያቸውን ጥለው ተሰደዋል። በዚህ ሰዓት በርካታ ወጣቶች በአማራ ክልል በራያ ቆቦና በመርሳ መጠለያ ይኖራል በዚህ ሰዓት ይገኛሉ። አብዛኞቻቸው ደግሞ በማንነታቸው ብቻ ሲገፉ ራያን ለቀው በተለይ ወደ አረብ አገራት ተሰደዋል። ይህ ሁሉ ስናደርግ ግን በተለይ ትግራይ አካባቢ ቅሬታ ነበረን። በነገራችን እንደ ስበር ራያም አጠቃላይ እንደ ራያ ህዝብ የትግራይ ህዝብ እንዲደራጅ እንፈልጋለን። ራያ ራያዎች ብቻ አይደለም። ላለፉት 30 ኦልሞ 30 ምናምን ዓመታት እኛ 30 ዓመት ነው የምንለው ሁለት ዓመት ጨምሮ የከለውጥ ሂደት በኋላም የራያ ህዝብ አጠቃላይ የትግራይ ህዝብ እየተገፋ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት እየደረሰበት ያለ ማህበረሰብ ነው እና እኛ ሌላ ተልኮ የለንም። ጥያቄያችን ምንድን ነው? የራያ ህዝብ ማንነቱ እንዲከበር ነው። በቋንቋ እንዲማር ነው። የፖለቲካ ተሳትፎ እንዲኖረው ነው። ላለፉት ሰላሳ ዓመታት የራያ ህዝብ የፖለቲካ ውክልና አልነበረው። የልማት ተጠቃሚ አልነበረም። ራያ ላይ ከሚገኙ አርባ የሚሆኑ ኢንቨስተሮች ሰላሳ ስምንቶቹ የቲፒኤልኤፍ ኢልቶች ናቸው። ሁለቱ ብቻ የራያ ተወላጆች ናቸው። የራያ መሬት ይታወቃል። ከፍተኛ የሆነ ከርሰ ምድርና የገጸ ውሃ ባለቤት ነው። ከፍተኛ resource አለ። ነገር ግን እዛ ያለው ገበሬ በልማት እንዲጠቀሙ አይደረግም። የገበያ ትስስር አይፈጠርለትም። የራያ ተወላጆች ተምረው ከቴክኒክና ሙያ ተምረው ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው ወጥተው የስራ እድል አይፈጠርላቸውም። ራያ ላይ ቀያቸውን ጥለው ነው የሚሰደዱት ወደ ሌላ አካባቢዎች። ስለዚህ የእኛ ጥያቄ የፍትህ ጥያቄ ነው፣ የማንነት ጥያቄ ነው፣ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች አሉ። የማንነት ጥያቄ ሲፈታ ዘና አብረው የሚፈቱ ጥያቄዎች ይኖራሉ። ሌላ ተልኳ የለንም። በተለይ በቲፒኤልኤፍ ላይ የሚደረጉ አንዳንድ የስም ማጥፋት ዘመቻዎች አሉ። ትግራይ ጠል የራያ ትግል ትግራይ ጠል ተደርጎ የሚታይበት ግልጽ መሆን አለበት። ከዚህ በኋላ ፈንቅል ትግራይ ተቋቁመዋል። በጋራ ነው የምንሰራው። ግልጽ ሆኖ ግልጽ የሆነ አቅጣጫ ተቀምጦ የራያ ህዝብ ምን ይፈልጋል፣ አጠቃላይ መላ ትግራይ ህዝብ ምንድን ነው የሚፈልገው የሚለውን በጋራ ተግባብተን ቁጭ ብለን ተማምነን በጋራ እንታገላለን። የራያ ህዝብ አሁን መቶ percent ተደራጅቷል። ለማንነቱ እየታገለ ነው ያለው። በዚህ ሰዓት ብዙ መስዋዕት ከፍለዋል። ከዚህ በኋላ እንታገላለን። ጥያቄያችን ምላሽ እስኪያገኝ ድረስ ከደም ጠብታ ነው የምንታገለው። በቀጣይም ከፈንቅል ትግራይ ጋር በጋራ ሆነን የምሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ። ለተሰጠ ዕድል በጣም ነው የማመሰግነው። ፈንቅል ከፖለቲካ ድርጅት በምን ይለያል? የትግራይ በዚህ ሰዓት ምን ይፈልጋል? የትግራይ ተወላጆች አዲስ አበባ ደህንነታቸው ምን ላይ ነው? የሚሉና አንዳንድ ነገሮች ለማብራራት እሞክራለሁ። ስለዚህ ፈንቅል ከፖለቲካ ድርጅቶች የሚለይበት ምንድን ነው? ፖለቲካ ድርጅት ማለት በህገ መንግስቱ በተቀመጠ መስፈርት መሰረት እውቅና በምርጫ ቦርድ ተሰጥቶት በምርጫ የሚወዳደር ድርጅት ነው ወይም አካል ነው። እኛ ፈንቅሎች ግን ከዚህ የተለየ የወጣቶች አደረጃጀት ለውጥ ፈላጊ ኃይል ነው። በምርጫ ቦርድ የተሰጠን እውቅና የለም። እኛ እውቅናችን ከህዝብ ነው። እውቅናችን ከለውጥ ፈላጊ ኃይል ነው ማለት ነው። ለውጥ ፈላጊ ኃይል ሲል ይህ መንግስት ማለት አይደለም። ማንኛውም ለውጥ የሚፈልግ አካል እኛን እውቅና ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ብዥታ እንዳይኖር ፈንቅል በምርጫ ቦርድ የተመዘገበ አደረጃጀት ሳይሆን የወጣቶች አደረጃጀት በራሱ የሚንቀሳቀስ በህቡም የሚንቀሳቀስ ነው ማለት ነው። ትግራይ በዚህ ሰዓት ምን ትፈልጋለች? ልማት ወይስ ብጥብጥ? አንድነት ወይስ መበታተን? የሚለው እዚህ ግልጽ ነው። ማንኛውም ህዝብ ጦርነት የሚፈልግ የለም። ስለዚህ ትግራይ የሚያስፈልጋት አንድና አንድ ብቻ ነው። ሰላም፣ ልማት፣ ዲሞክራሲ ነው የሚፈልገው የትግራይ ህዝብ። specially ደግሞ አንድነት ላይ በዓለም ታሪክ ላይ ዶክተር አረጋዊ ተናግረዋል። ተገንጥለው ኃይለኛ የሆኑ የተጠቀሙ ህዝቦች የሉ። እኔ የታሪክ አስተማሪ ነኝ። በአሜሪካውያን አምስት ዓመት ጦርነት አድርገዋል። አሜሪካን Civil War የሚባል አለ። ነጻነታቸው ከእንግሊዝ ካገኙ በኋላ ሰሜኖችና ደቡቦች ወደ ጦርነት ነው የገቡት። ደቡቦች በጀፈርሰን ዳቪስ የሚባል መሪ እንገነጠላለን፣ አሜሪካ አታስፈልገንም አሉ። northerner ሰሜኖቹ ደግሞ no በአብርሃም ሊንከን የሚመራው አንድ ነው የምንሆነው አሉ። immediately እነዛ ሳውዘርነርስ ደቡቦቹ የራሳቸው አስራ አራት መንግስታትን አወጁ። ሰሜኖች አይደለም ብለው ጦርነት ገጠሙ። መጨረሻ ላይ አሜሪካ አምስት መቶ ሺህ ህዝብ አለቀ በጦርነቱ በዛ ሲቪል ዋር ብዙ መሰረተ ልማት ወደሙ። መጨረሻ ላይ ግን አንድ ሆኑ። አንድ ስለሆኑ ከዓለም በኢኮኖሚ በሁሉም መስፈርት የጠነከረች ሀገር ፈጠሩ። ስለዚህ ከመገንጠል የሚገኝ ጥቅም የለም። ከአሜሪካ መማር እንችላለን። አሜሪካ ያኔ ተገነጣጥለው ቢሆን ኑሮ ዓለም እንደዚህ አያሽከረክሯትም ነበር። ስለዚህ አሜሪካ ኃይለኛ የሆነችበት ዋና ሚስጥር አለመገነጠላችን። ወደ ምስራቅ አውሮፓ ምንሄድ ራሻ still powerful ነች። ከራሻ የተገነጠሉ ራሻን ሳተላይት የሚባሉ ሀገሮች ነበሩ በምስራቅ አውሮፓ ከተገነጠል በኋላ ከአፍሪካ በአውሮፓ ያለው ኢኮኖሚ ዝቅተኛ የሚባለው ምስራቅ አውሮፓ ነው። ከራሻ ነው የተገነጠው። ራሻ ግን still powerful ነች፣ ከነ አሜሪካ ጋር የምትወዳደር ነች። ስለዚህ ኢትዮጵያም የትግራይ ህዝብም ቢገነጠል ይጎዳል እንጂ ከመገንጠል የሚጠቀምበት ነገር የለም። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ አሁን አይገነጠልም። ከየት ነው የሚገነጠለው? ለመገንጠል የሚፈልጉ ኃይሎች እነማን ናቸው? ያው የታወቀ ነው። እኛን የማንመራት ኢትዮጵያ ለምን ታዲያ 30 ዓመት እንደዛ ላሉ ትናንት በስልጣን ኳርቻ ስለነበሩ ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ራሳቸው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ ራሳቸው ጀነራል ስለነበሩ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ይሉ ነበር፣ አይገነጠሉም። ዛሬ ኃይል ስልጣን ስላጡ ግን እንገነጠላለን። ትግራይ ዶሮ አይደለችም፣ ዝም ብላ አትገነጠልም። አዎ ስለዚህ ይሄ እንገነጠላለን የሚለው ሀሳብ የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያ እውነት የሚደራደር አይደለም። ገጠር ሂዱና የኢትዮጵያ አብዛኛው የትግራይ ህዝብ ቤተክርስቲያን እዩ ጉልላት የሚባል አለ። ላዩ ላይ ማየት ትችላላችሁ። በየትኛውም ቤት በየትኛውም ቤተ ክርስቲያን ባንዲራ አለ፣ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ አለ። ያ የተጋሩ ኢትዮጵያውያን ባንዲራ ነው። ማን ነው የአማራ ያለው? ማን ነው የሚኒሊክ ያለው? የግለሰብ የአንድ ብሔር ባንዲራ አለ። እሱም ባንዲራ የአባቶቻችን ነው፣ የኢትዮጵያውያን ነው፣ የሁላችን የሚገልጽ ነው። የትግራይ ህዝብ ግን በኮሚኒስት አስተሳሰብ የቻይና ጨርቅ አምጥተው መሀል ላይ ኮብኮብ አድርገው ቀይ አድርገው ይህ ባንዲራ ይሉታል። ይህ ለትግራይ ህዝብ አይገልጽም። ስድብ ነው ለትግራይ ህዝብ። ይህ ባንዲራ ነው ማለት ስድብ ነው ለትግራይ ህዝብ። የትግራይ ህዝብ በአረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ባንዲራ አይደራደርም። የአባቶቻችን ነው። ስለዚህ በዚህ ብታይ ነው የትግራይ ተወላጆች በአዲስ አበባ ደህንነታቸው አሁን ህወሀት የሚገርማችሁ ነገር ትግራዋይ እየታደነ ነው ትግራዋይ፣ እየተጨፈጨፈ ነው ትግራዋይ ይላሉ። ውሸት ነው። ትግራዋይ በኢትዮጵያዊነት ተከብሮ ነው የሚኖረው። እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ከአንድ ሚሊዮን በላይ የትግራይ ተወላጆች አሉ። ማንም አይነካቸው። ከህወሀት ጋር የሚላላክ ብሔር ብሔረሰቦችን የሚያናቁር በልማት ሰበብ ሌላ ስራ የሚሰራ በኢንቨስትመንት ሰበብ ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የሚሞክር ያው ሊያዝ ይችላል። ማንኛውም የትግራይ ብቻም አይደለም ሊያዘው ከሁሉም ብሔር እንደዚህ አይነት አመለካከት ያለው እየተያዘ ነው። ካልሆነ በስተቀር ግን የትግራይ ተወላጅ በአዲስ አበባ ማንም ይነካው የለም። ሀገሩ ነው። በሀገር እኮ ማንም አይነካም። ሁለተኛ ዜጋ አይደለም። ስለዚህ እነሱ እንደዚህ ሆነ ና ሰባካሪ እንሰጥሃለን፣ እንደዚህ ትግራይ ተነስ ምናምን የሚሉት ያው የተለመደ እየያቸው የተለመደ የውሸት የፖለቲካ ሴራቸው ካልሆነ በስተቀር የትግራይ ህዝብ አሁንም በኢትዮጵያ ተረጋግቶ ነው የሚኖሩ። አማራ ክልል ውስጥ ጎንደር ውስጥ አሁን አርባ አምስት ሺህ የትግራይ ተወላጆች አሉ። ባህር ዳር አሉ። እንዴ የትግራይ ተወላጅ በሰላሳ ዓመት እኮ ውሸት ልትርክ ስላመጡ ነው እንጂ ድሮ እኮ በመንግስቱ ኃይለ ብሔራም ጊዜ የሰፈራ ፕሮግራም እኮ እናውቃለን እኛ። እኔ ጋምቤላ ነበርኩኝ አስተማሪ ሁኜ ፍኝዶ፣ አቦቦ፣ ኝኛንግ የሚባሉ ወረዳዎች ድሮ መንግስቱ ኃይለ ብሔራም ወደዛ የላካቸው የሰፈራ ነዋሪዎች ናቸው። በሰባ ሰባት ጊዜ ወንድሞቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ በሬ ከሌላችሁ እንኩ ዘር እንኩ ብሎ ነው የሰጣቸው። ኦሮሞ ወላጋ ላይ ብትሄዱ አንገር ጉቲ ወላጋ፣ ይሄ እስከ አምቦ ድረስ ያለው ከጊዜ በኋላ ነው እነዚህ ከመጡ በኋላ ነው እኛ እርስ በርሳችን እንድንጠላላ እንድንጠራጠር ያደረጉን እንጂ ኢትዮጵያውያን ተጣልተን አናውቅም። እነሱ ግን አንድ የጎንደር ትግራዋይ ተጨፈጨፈ፣ እንደዚህ ሆነ። በዛን ጊዜ ትግራዋይ ብቻ ነው እንደ የተጎዳው? አማራ እኮ ሰሜንያ ሺህ በንሻንጉል ጉሙዝ ላይ ሙተዋል፣ ሰሜንያ ሺህ ተፈናቅለዋል። ብዙ ሙተዋል። አንድ ነጥብ አንድ ሚሊዮን ኦሮሞ ከሶማሊያ አልተፈናቀለም። የትግራይ ህዝብ ብቻ ነው የተፈናቀለው። ለምንድን ነው የትግራይ ህዝብ ብቻ ነው የተፈናቀለው? የትግራይ ህዝብ ብቻ ነው የተጠቃው የሚሉት እውነት ስለ ትግራይ ህዝብ አስበው ነው እንደዛ የሚሉት? አላዳኑትም እኮ ግማሹ በቪኤት ግማሹ በፕሌን እኮ ነው ሩጠው ያመለጡ መቀሌ ላይ። አድነውታል የትግራይ ህዝብ። አሁንስ ሊያድኑት ነው? የትግራይ ህዝብ እውነት አይደራደርም። ማንም አይነካውም። እነሱ ያመጡብን ጣጣ ካልሆነ በስተቀር ሳንበላ በላን፣ ሳያልፍልን አለፈላችሁ። ምክንያቱ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በሙሉ እነሱ ነው የያዙት። ጥቂት ሰዎች ያዙት። የትግራይ ህዝብ ግን አልተጠቀመም። የትግራይ ህዝብ ግን አምስት የለው። እነሱ ነው ጥላቻ አይፈጠሩብን። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ አሁንም በኢትዮጵያ እውነቱ በአዲስ አበባ ቢሆን ደህንነት ተከብሮ ይኖራል። ለዚህ ፈንቅል ይሰራል። ማንኛውም የትግራይ ተወላጅ ችግር የሚደርስበት ካለ ወደ ፈንቅል ይደውል። የሚመለከተው አካል እኛ እናመለክታለን። ዋስትና ሙሉ መንግስት እንደሚሰጠን ቃል ገብቶልናል። ኑ ተነሱ፣ ሀብታችሁ ሽጡ፣ ቤታችሁ ሽጡ የሚባል ነገር የለም። ወዴት ነው የሚሸጠው? የእነሱ ህንፃዎች ይያዛሉ። የህዝብ ናቸው። የእነሱ ቤቶች አዎ ይያዛሉ፣ እየያዝም ነው። ማንም የትግራይ ህዝብ ግን የትግራይ ወጣት ግን በኢትዮጵያ ክፍል ሰርቶ የመኖር መብት አለው። ኢትዮጵያውያን ደግሞ ማንም አይነቃው። እዚህ ላይ ግን ጥንቃቄ እናድርግ። አሁን አማራ ክልል ሰርጎ ገቦች ገብተው አማራን ትግራይ እንደገደለ በማስመሰል የትግራይ ነዋሪ እዛ እንዲገድሉ ሴራ እያደረጉ ነው። ከዛ አማራ ገደለ እንዲባል ያው ፖለቲካ ታሪካ ዘጠና ሰባት እኮ እንደዛ አድርገዋል። ሁለት የትግራይ ተወላጆች እዚህ ገድለው አማራ ገደለው ብለዋል። ስለዚህ በዚህ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ማንኛውም ኢትዮጵያውም የትግራይ ተወላጅ የነበረው አቃፊነት እንዲቀጥል ነው በዚህ አጋጣሚ ጥሬን የሚያስተላልፈው። የትግራይ ምሁራን የታሉ? በእኔ አጠራር የትግራይ ምሁራን በሶስት ነው የምከፍላቸው። ሆደ አደር ምሁር አለ፣ ያው ምሁር ተብዬ ከረባት ያደርግና የህወሀት research እየጻፈ ስለ ህወሀት ጀግንነት እየዘመረ ለሆዱ የሚኖር አለ። ሁለተኛው ደግሞ አይተንፍሱ የሚባል ምሁር አለ። አይተንፍሱ ማለት እያወቀ ዝም ምን አገባኝ። ሶስተኛ ምሁር ደግሞ ግብግብ የሚገጥም ጀግና አለ። አብዛኛው የትግራይ ምሁር ግን ሆድ አደር ነው። ለሆዱ የኖረ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ሆኖ PhD የሚባል ቅጥያ ተሸክሞ ህወሀት አንዴ ረዳት ፕሮፌሰር ትሰጠዋለች፣ አንዴ ፕሮፌሰር ታደርገዋለች። ጥናታዊ ጽሁፍ አቀረብኩ እያለ ያልነበረ ያልተደረገ ሽለላና ፉኮራ በማቅረብ የህወሀትን ይሄ አምልኮ cult በመፍጠር የሚኖሩ ምሁራን አሉ። ስለዚህ አሁንም የትግራይ ምሁራን ጥሪ የማቀርበው ምሁር ማለት ለህሊናው የሚኖር ነው። አንድ ሰው ተማረ ማለት ለህሊናው፣ ለሀቅ ለእውነት የሚኖር ነው። ለሆዱ የሚኖር ምሁር መሆን አይችልም። ስለዚህ ምሁራን በዚህ በኩል ህወሀትን እንድታገሉ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ እና አይተንፍሱ ደግሞ እንድተነፍሱ እንድትተነፍሱ ነው በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ማስተላልፈው። የትግራይ ሚዲያ የህወሀት ልሳን ወይስ የህዝብ ልሳን የሚለው እንግዲህ የሚዲያ አካላት አላችሁ። አንድ ሚዲያ ሲቋቋም አንድ አላማ አለው። የሚዲያ ሚዲያ ማለት የመንግስት መነጽር ነው። በህዝብና በመንግስት bridge ነው፣ ድልድይ ነው። የህዝቦችን ችግር ነቅሶ በማውጣት መፍትሄን ያፈላልጋል። የትግራይ ህዝብ ለዚህ አልታደለም። እነ ድምፅ ወያነ የትግራይ ህዝብ ችግር ሳይዘግቡ የወላጋና የኦሮሞ ችግር ነው የሚዘግቡት። የራያ ላዛ የእንደርታ ላዛ የከለከለ ድምፅ ወያነ ለኦሮምኛ ነው ሰዓት የሰጠው። በጣም የሚያሳዝነው ነገር በሰላሳ ዓመታት ውስጥ የትግራይ ህዝብ ሳይበላ በላ ተብሏል። ጠግበሃል፣ ትግራይ በቃ ሞልታለች፣ አድጋለች ተብሏል። የሚገርማችሁ ነገር በትግራይ ቴሌቪዥን የተላለፈው በትግራይ ውስጥ በመስኖ ብቻ 246000 ሄክታር መሬት ለምተዋል ብለው አስተላለፉ። 246000 ሄክታር መሬት ኦሮሚያ 126000 ሄክታር መሬት ነው የለማው ተባለ። በኦሮሚያ ያለው የኦሮሚያ ክልል ስፋትና የትግራይ ስፋት አወዳደሩ። በኦሮሚያ ክልል ያለው የውሃ አቅርቦትና በትግራይ ሲጣራ መጨረሻ ላይ 42000 ሄክታር መሬት ነው በመስኖ የለማው። በ243 ሺህ እና በ40 ሺህ ያለው ልዩነት ይሁ እንግዲህ እነዚህ ዲጄ ነው የሚባሉት developmental journalist ልማታዊ ጋዜጠኛ ማለት ለመንግስት እያጨበጨበ የሚኖር ሳይሆን የህዝብ ነቅሶ ነው። እዛ ላይ ግን በቃ ስራቸው የካቲት ሲመጣ መጨፈር፣ ስለ የካቲት ማውራት እንጂ ስለ ህዝብ ችግር አውርተው አያውቁም። እንዲያውም በጣም የሚገርማችሁ ነገር ሞዴል ገበሬ ተብሎ ይሸለም ነበረና አንዲት ገበሬ አንድ ነጥብ ሁለት ሚሊዮን ካፒታል አስመዝግበዋል ተብለው ይሸለማሉ። ገበሬ ነች እንግዲህ የት ነው የተሸለሙት? አዋሳ ሄደው ተሸለሙ። ከራያ አካባቢ ነው የሄዱት። የተሸለሙት 14 ኢንች ቴሌቪዥን ነው። ከዛ አጋጣሚ ትግራይ ውስጥ ጋዜጠኛ ሲቀበላቸው ቃለ መጠይቅ ያደርግላቸዋል። እርስዎ ሞዴል ገበሬ ተብለው 1.2 ሚሊዮን ብር በማስመዝገብ ልማታዊ መንግስታችን ደግሞ ልማታውያን ገበሬዎችን ይሸልመልና 14 ኢንች በመሸለሙ ምንድን ነው የተሰማዎት ሲል እንዲያው ለቴሌቪዥን መግዣ ገንዘብ አልነበረኝም። በጣም አመሰግናለሁ። ይሱ እንግዲህ አንድ ነጥብ ሁለት ሚሊዮን ህዝብ ብር ያለው ለቴሌቪዥን መግዣ አያጣም አይደል? መኪናም ይገዛል። እንደዚህ እያደረጉ ነው ህዝባችን የተጫወቱት። አንድ ፓፓያ የተከለ ገበሬ አርባ ፓፓያ አለው። ሁለት ዘይቱን የተከለ ገበሬ በቃ ለምተዋል። ወደ ገበያ በማውጣት ካፒታሉ ከፍ አድርገዋል። ሰማንያ ሺህ ባንክ ላይ አስቀምጠዋል እያሉ ያወራል። በተጨባጭ ግን የለም። ስለዚህ በትግራይ ውስጥ ሚዲያ የሚባል ነገር የለም። ሚዲያ የህወሀት ልሳን እንጂ የህዝብ ልሳን በትግራይ ውስጥ የለም የሚል ሀሳብ ነው ያለን። የህወሀት ታጋዮች የት ናቸው? ታጋይ በህወሀት በሶስት ነው የሚከፈሉት የህወሀት ታጋዮች እውነተኛ ታጋዮች፣ አስመሳዮች እውነት ታግለው መጨረሻ ላይ የተሸኙ። ስለዚህ የህወሀት ታጋዮች አብዛኞቻችሁ እነዛ ትክክለኛ ታጋዮች አሁን የሉም። አለት ላይ ሆነው የትግራይ ህዝብ ቦምብ ፈንጅ ቦምብ ሲያስረግጡ የነበሩ ላይ ነው በስልጣን ያሉት እንጂ አብዛኞቻችሁ ከእነሱ አመለካከት የወጡ ወይ ተረሽነዋል፣ ወይ ተባረዋል፣ ወይ በጥሮታ ሰበብ ተሰናብተዋል። የሚገርማችሁ ነገር መቶ ሀያ ሺህ አካል ጉዳተኞች አሉ። ህወሀት ለእነዚህም እንኳ አልራራችም። መቀሌ ላይ ብትሄዱ እግሩን የተቆረጠ 350 ብር ማትሰጠው በወር እነሱ ግን ሚስቶቻቸው አውሮፓና አሜሪካ ልከው ነው ሽቶ የሚገዙት። የፈረንሳይ ውድ ሽቶ ለመግዛት ይሄዳሉ። የእነሱ እቁብተኞች። ያ ጀግና ትናንት እግሩን የተቆረጠ አይኑን የጠፋ ግን አታስፈልገንም ተብሎ 1983 ዓ ም አራት ሺህ ብር በመስጠት ነው የሸኛቸው። ስለዚህ ህወሀት ታጋዮቿም አትዘከም። ታጋዮች በዚህ አጋጣሚ በትግራይ ውስጥ ያላቸው ድሮ ታጋዮች አሁንም ፈንቅልን አግዙ። ፈንቅል የእናንተን የታገላችሁለት አላማ ከግብ ለማድረስ እየሰራ ነው የሚል ሀሳብ አለን። የትግራይ ህዝብ ችግር መንስኤው ምንድን ነው? መፍትሄውስ ምንድን ነው? አንድና አንድ ብቻ ነው። የትግራይ ህዝብ የታገለለት አላማ በጥቂቶች ስለተቀለበሰ እነዛ የሰፈር ስብስብ ያ ዳይናስቲ የሚባል አሽቀንጥሮ በመጣል አዲስ ህዝባዊ መንግስት በህዝብ የተመረጠ መንግስት በመመስረት መፍትሄ ያመጣል ብለን እናስባለን። ትግራይ ውስጥ ያለው መሬት የህወሓት ወይስ የህዝብ? በለስ ማን አጠፋው? እንግዲህ መሬት በኢትዮጵያ ትልቁ ሀብት መሬት ነው። ትግራይ ውስጥ እስፔሻሊ በእርሻ የሚታወቁ አካባቢዎች በህወሓት ስር ነው ያሉት። የሰበር ራያ ተወካዩ አንድ የሆነ ነገር ብሎ ነበረ። እንደርታ አካባቢ፣ ወጀራት፣ ራያ ሽሬ፣ ሑሞራ እነዚህ በኢንቨስትመንት ሰበብ ባላባቱ ከመሬቱ እየተፈናቀለ በትንሽ ልካሽ ሪዝ 20 ሺና 30 ሺህ ብር እየተሰጠ ባላባቱ እንዲገፋና የህወሀት ካድሬዎች እንዲጠቀሙ ተደርገዋል። የሚገርማችሁ ነገር የእንደርታ መሬት መቀሌ የምትባል አሁን ትልቅ ከተማ ያለችው ባላባቱ ጠፍተዋል። በእንቁላል ዋጋ ነው መሬት ካሳ የተሰጠው የእንደርታ ገበሬ እንቁላል ዋጋ በሁለት ብር ከሀያ አይን አለም የሚባሉ አካባቢዎች፣ ስራዋት፣ አሸጎዳ፣ ድድብ አደርጋ አጀን የሚባሉ አካባቢዎች ያ መሬት በሙሉ ቤት የተሰራላቸው የህወሀት ካድሬዎች ነው ያሉት። አንድ የህወሀት ካድሬ ዘጠኝ ቤት ያለዋል። እኔ ያውቃለሁ በማስረጃ ዘጠኝ ቤት ሰውት እንግዲህ የእነዚህ ስርቆት እኮ አይን ያወጣ ነው። አንድ ሁለት እኮ ይደረጋል። ዘጠኝ ዘጠኝ ያክል አንድ ቤት አንድ ሰው ሲተሰቡት እንግዲህ ባላባቱ ግን ተፈናቅሎ ልጆቹን ሳኡዲ በየበረሃው እየተንከራተቱ ነው ያሉ። ስለዚህ ትግራይ ውስጥ ያለው መሬት አሁንም በህዝብ ሳይሆን በህወሓት ስር ነው ያለው። ይህ ፈንቅል ለማስተካከል ይሰራል። በለስ ማን አጠፋው? እንግዲህ በለስና የትግራይ ህዝብ specially ደግሞ የራያ የወጀራት የእንደርታ ህዝብ በይበልጥ ደግሞ የአጋብ ህዝብ ቁርኝነት አለው። በለስ ማለት የትግራይ ህዝብ የምግብ ዋስትና የሚያረጋግጥበት ነው። specially በራያ በወጀራት በለስ ትልቅ ትርጉም ነው ያለው። በጋ በጋ ሲሆን ለከብቶች ለግመሎች ቀለብ ነው። ክረምት ክረምት እስከ ታህሳስ ድረስ ምግብ ነው። ይህ ብቻ አይደለም። የተፈጥሮ ምህዳር ለመጠበቅ መሬት እንዳይሸራሸር እንዳይሸረሸር በለስ ትልቅ ጥቅም ይሰጣል። በለስ ማለት ለወጀራት፣ ለራያ፣ ለእንደርታ ህይወቱ ነው። ህዋሃቶች ግን አስርበህ ግዛ በሚል ፖሊሲያቸው በለስን ለማጥፋት ሰሩ። ይህ የመሰለ የተፈጥሮ ሀብት ህዝብን ሳያስፈቅዱ ኮቺኔል የሚባል ትል ከደቡብ አፍሪካ በማምጣት ረጩበት። አሁን በለስ ተረት ተረት ሆነ። ከብቶች የሉም አሁን ፍየል የለም ግመል የለም ራያ ወጅራት ስለዚህ በለስ ሆን ተብሎ ነው እንዲጠፋ የተደረገው እስካሁንም ይቅርታ አልጠየቁም ወይ ካሳ አልሰጡም ወይ ዳግም እንዲመለስ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም ስለዚህ የበለስ ጉዳይ በጣም ትልቅ ነገር በጣም የሚያሳዝናችሁ ነገር አንድ ዶክተር ሰሎሞን የሚባል መቀለ ዩኒቨርሲቲ አለ ስብሰባ ነበረና በለስ ወደ እርሻ ማሳ እየገባ ስለሆነ አረም እየሆንን ነውና እናጥፋው የሚል ጥያቄ ይመጣል ስብሰባ ከተደረገ በኋላ በምን ይጥፋ ሲባል በሰው ጉልበት no ከሜክሲኮ ትል አምጥተን እናጥፋው የሚል በሁለት group ይመደባል። መጨረሻ ላይ አይ በትል ካመጣ ነው ኦሬዲ ተረት ተረት ይሆናል፣ በለስ ይጠፋል፣ መልሰን ላናገኘው እንችላለን። ስለዚህ ለገበሬዎች ስልጠና ይሰጥና በጉልበት የሚወገድበት ይፈጠር ተባለ። እንደዛ ተወስኖ እያለ ግን ህወሓቶች 50 ሺህ ዶላር በ FAO በማስከፈል ከደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ትሉ በማምጣት በመቀለ ዩኒቨርሲቲ ትሉ በማባዛት ሙከራ የ genocide በራያ ህዝብ ተደረገ፣ በወጀራት ህዝብ ተደረገ። እንዲህ ሳይንቲስቶች መድኃኒት አግኝተው በአይጥ ላይ እንደሚሞክሩት በለስም በራያና በወጀራት ህዝብ ነው የተደረገው። ከዛ በኋላ የራያ ህዝብ የወጀራት ህዝብ አሁን በጣም ነው የሚያሳዝናችሁ፣ ኑሮ ተመሰቃቅለዋል።